やっぱただもんじゃねえな根っからの悪人じゃなくていいライバルになれたらな相変わらず私をイライラさせるような発言ですねおやスーパーサイヤ人にならないのですか今じゃそこまでなんなくてもいいんだよ 品ありそうですねまあじゃあ不思議の続きを始めましょうなんてことだあのやつを相手に僕は一発も食らってないぞ悪魔というまさかあんな地球人がいたとはもともとはサイヤ人ですよね イヤ人なぜ滅びたはずの前頭民族サイヤ人が地球にあそこにいる私の旦那もサイヤ人よな、なんてことだ聞かなかったことにしよう地球の担当は私なんだ厄介なことは困るもう死ぬか 加にしやがれ交代で戦うって決めたはずだまだ早いだろ何やってんよあいつなるほどまだ少しは救世が残っていなたっ突っ込んでいなさいベジータ 私は孫悟空さんを倒しに来たのですほらねもう少しやったら勝てやっからさくそ意外でしたねずいぶん時間が経っているとはいえここまで腕を上げているとは想像していませんでしただからそう言ったんだ よかったですよ訓練をしておいてやっぱおまだなんか隠してんだよくわかりましたねあなたもですお互いに生きてやるもうこの手はなしにしようかではお先にどうぞ、うん やる気なくなっちまうぜ見してやる結局スーパーサイヤ人ですか <laughs> でもちょっと違うんだなややこしくて説明しにくいけどスーパーサイヤ人ゴッドのパワーを持ったサイヤ人のスーパーサイヤ人なんだよかったです危ないところでした念のためさらなる進化に挑戦しておいて正解でした もったいつけてねえぞ早く見してみろよわかりやすく銀色にしてみました単純すぎましたかね安っぽいネーミングですゴールデンフリーザとでも言いましょうかでもただ色が変わっただけではないのは分かっているようですね ああワクワクすっけどここまでとは思わなかったからちょっとドキドキもすんなどうだそいつは言えてんなおいベジータそろそろ変わってやろうか調子のいいことを抜かすな兄さんの目的は貴様なんだ やってみっか 目の前にして帰ると思いますかカカロット上がってやってもいいぞあカレーぞおめえクリーカーの弱点を見つけたんだろやった力で任せ今の戦いでよく分かったはずです そんなものがどこにあるというのですか確かに今はまだねえけどなお前は復讐心に駆られそのゴールデンフィーガっていう進化が完成するとすぐここに来てしまったなそれがどうかしましたか体力の消耗が激しいんだよもっと時間かけて そいつに慣れてから来るべきだったなるほどではっさとあなたを殺してしまいましょう何言った通りだろう 悪いことは言わねえおめえもう蹴れほら必ずまた戦ってやるくそそんなはずないんだリーザー様 万が一の作戦を考えてみて本当によかったですよあらあらだから言ったのあなた強すぎるがゆえについ油断をしてしまう癖があるんですよただこのまま殺しても面白くありませんね ベジータさんあなたにやらせてあげましょうかせっかくだが悪いなこの野郎はムカつくけど俺が強くなるために必要なんだ殺すわけにはいかん <laughs> ではこうしましょうあなたをフリーザ軍の最高司令官にしてあげます 何最高司令官本当だもちろんですそうそいつは惜しいことをしたなもう決めちまった貴様を完全に勝負してやるななんでって 俺の星惑星ベジータを破壊したお前に忠誠心なんてあるわけないだろうそうか貴様は知らなかったな俺様もなれるんだよ伝説のスーパーサイヤ人にな貴様もよく知ってるだろうが俺様はあいつみたいに甘くはないぞ覚悟しやがれ 偉そうな口を。Yeah! 様はもう終わりだ二度と蘇るんじゃないぞお前たちもねえ時間を戻しますよ急ぎましょう3分前が限界ですからね バカだ貴様はもう終わりだ二度とよみがえるんじゃないぞお前たちもねえ するのを忘れているぞあああれは体力の消耗が激しいからもっと後になまだ鬼を倒す方法は見つかんねえからさできるだけ時間稼ぎてんだ手の内を明かすとはかるほらこう見えて結構年なんだぜ俺は一生歳を超えている

何度やっても無駄だいくらお前が頑丈な奴でも急所を打ち抜かれ続ければ死に至る降参を進める <laughs> 降参なんてしねえよせっかくヒントが見えかけてきたんだからさヒントあそうさ はだろなら試してみっか来い <laughs> どうだ破ったぞおめえの時飛ばしの攻撃をやったったぞあマさ もう一どうやったんだあいつおめえ0.1秒だけ時間が飛ばせんだろ0.1秒後おめえの攻撃してきた直後の動きを 俺は予想したのさそういうことかやっと本気出してくれたかじゃあ俺も全開でいくぜまたねいいのかその種明かしを聞いた俺が予想できない動きをするかもしれんぞ おっさんの時の癖っていうのはそう簡単に変えられるもんじゃねえさ俺らのスピードについてこれるかなうちすげえスーパーサイヤ人ブルーの悟空と広角にやり合ってるぜよっしゃソフトバンは使わねえかこれが今の自分の見解かああ使えよ時飛ばし いいだろう無敵の時飛ばしが破られてしまったようですねさすがは僕の悟空だあら悟空さんは私のですよ俺の戦いを踏んだいに人の動きの癖を見てやがったな

消えてなくなこういうことか大丈夫ですか続けられますかし試合終まだやれっぞ ピットは悟空さんのやり方を真似することに決めたんですよお前たちサイヤ人のように変身してパワーアップできるまでの話強くなるために俺に残された方法は一つしかなかったピットはこの短い時間でただただまっとうに成長したんだ成長これまで一度も考えたことがなかった 考える必要もなかったからなだがお前を見て思ったもう俺にもさらなる上があるかもしれないそして実際こうして時飛ばしを0.2秒に拡大でき最新の俺のポテンシャルを最大限まで引き出す構えを考えると こうなる耐えられるのはせいぜいあと数発だだけど数発は十分さ0.2秒先の世界届かねえ世界じゃねえ大きな道のこと全部来るお前は俺の攻撃を何発かなら受け切れると考えるそしてその何発かを耐えつつ 0.2秒後の動きを読み切ろうとしている 成長を続けているお前には0.5秒に拡大された俺の時飛ばしを超えることはできないまだだここで終わりじゃあんたに申し訳なくて隠そうなんてケチなこと考えてたわけじゃねえんだまだ挑戦しきれてねえし いずれビルス様とやる時のために時間をかけて磨いていこうと思ってただけさ未完成の技成功する確率は10に一つもねえだろ失礼したら体がぶっ壊れるくらいじゃ済まないああよ本欲にこの果てもない付き合いどこまでお前に付き合えるんだ確かめた気なった 海王剣できたスーパーサイヤ人ブルーの力海王剣の上乗せだずっとさじ加減間違えたら木が暴走して落っちにしまうとこだってどうは完璧にコントロールできたみてえだ海王剣これがオラの奥の手さ行くぞ また逃げ 尋常ではない木の膨れ上がり方 今のオーラが立ってる場所はあんたらソフトラジのあんた先だ砂のグループになっちゃうのに一気に決めた その存在が成長を促す俺は時飛ばしをさらに拡大しお前の攻撃を開始した俺はまだ伸びるぞそうかよとんでもねえやつがいたもんだ大学に通知 怖いやつばっか嬉しいその中の一番と戦いと俺の特殊マシがお前の先を行ったぞ するというのかそんなん望んじゃいねえさでもそうでもしねえとヒットは全力出せねえんじゃねえかなってさ